И каркас грации кошачий Иди ко мне, не бойся, милая С фигуркой стройною девчачьей Такая гордая красивая, пружинит мягко, приближается, с прищуром смотрит, недоверие взбрыкнет, умчится, обижается, моя прекрасная мистерия, пружинит мягко, приближается, с прищуром смотрит, недоверие взбрыкнет, умчится, обижается, моя прекрасная мистерия. Не отводи глаза, пожалуйста Я знаю, та еще с характером Как занесло тогда мне аиста Что подарил тебя с реактором Все с ног на голову поставила Такая выросла, кому понравится И изменилась и лукавила А толку-то, что позабавиться Все с ног на голову поставила Такая выросла, кому понравится изменилась, и лукавила А толку-то, что позабавиться Ох, своенравная не успокоится Из рук торопится, все напрягается Когда уже вся перестроится Когда на нервах и наиграется Надо и накурить, сразу вспомнит Прошу прощения за бестолковость За мной уходит в кольце из комнат Забвенья ищет моя ты совесть Напедокурит, сразу вспомнит Прошу прощения за бестолковость За мной уходит в кольце из комнат Забвение ищет Моя ты совесть